Halo teman-teman Kita unboxing lagi ya Ini model Animal Guardian ya teman-teman Terion Totem Dan ini 6 in 1 ya teman-teman Nanti juga bisa jadikan robot ini Ini ada 99 piece nomor serinya 103145 dan ini nanti jadi senjatanya ya teman-teman oke langsung kita buka dan rakit ya teman-teman selamat menonton